silahkan tekan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Oke, para youtuber pemula semua ya. Pertama kita buka Google Chrome, klik YouTube-nya, diarahkan ke YouTube Studio kita ya. Klik titik tiga yang di pojok kanan atas, lalu klik kita beralih ke sistem desktop ya kembali ke YouTube Studio klik foto profil klik channel Anda kita diarahkan ke penyesuaian channel klik penyesuaian channel kita diarahkan ke YouTube Studio lagi nah di penyesuaian channel ini ya ada menu-menu ada penyesuaian ada huruf S terus yang C itu terus ada di atas huruf C itu tuh ada subtitle nah klik subtitle subtitle channel ini nah lalu kita cari video kita ya yang baru satu bahasa yaitu bahasa asli nah ini video saya nih yang kemarin saya bikin nih baru satu bahasa bahasa asli akan saya tambahkan detail dari bahasa Inggris ya nah kita tambahkan bahasa ya detail video kita kita klik tambah bahasa tambahkan bahasa klik nah di belakangnya kanan itu ada bahasa-bahasa yang penting mah bahasa internasional ya bahasa Inggris nah kita klik bahasa Inggris nah di situ ada klik tambahkan nah, judulnya kita tulis ya Nah, di sini nih ada cara setting kata kunci. Ini contoh aja ya. Nah, ini kan di atasnya kita harus sabar ya ngetik satu persatu nantinya teks kita ini akan diterjemahkan secara otomatis dalam bahasa Inggris sini perlu kesabaran ya. bila udah publikasikan maka apabila orang luar negeri menonton video kita yang itu tadi maka akan berubah subtitle bahasanya menjadi bahasa Inggris bila ingin mengedit lagi edit di sini tapi saya nggak ingin mengeditnya bahasa Inggris dari bahasa asli ya bahasa Indonesia nah itu ada tuh publikasikan kita klik lagi balik lagi ke sini lewatin lagi kita klik publikasikan dan selesai demikianlah cara menambahkan subtitle bahasa channel YouTube semoga bermanfaat tayangan ini dan jangan lupa subscribe ya untuk dapat notifikasi baru dari saya